अरे इटवा क्या है ले, लेकिन छवन दल से कपड़ा ठेक कहा गाली ठेक बात कर फोन कर लो अरे हिंदी में कवा के फेंक दे फोन भी काम बोले यार हला कर ले भाग ले लालू भाग होने ए लालू लालू भाग ले ओए लाग रे आप तो अपन पीछे तो लगतो हां रोहटत लग हाय गोल पखा ए साहब तो पीछे पूछ तो आगवा देख रहे না দেখো ইঞ্জিনের লাইট বাজা লাইট দেখো हेलो उतना जोर भूल गई धीरे धीरे चल करते तो- ना हुआ घुमा रही है ना वो है हिसाब से जितना जोर उतना जोर घूमे

Thank you. Thank you. 嗯。 ಕಿಂಜ ಅಲೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಕ್ರಾ